आयो राखो राखोला दोबान घाम डुबे जस्तो है डुब्यो जोबान सिपाहीको बिल्ला के राम्रो भन्थ्यौँ है खोटाङा जिल्ला भयो काला पाकालेरी डोबीका राम्रो छ सोलु सालेरी यहाँ यो भाका त कुमार बस्नेतले नि गाएको जस्तो कुमार बस्नेतले लैलायो गोम्तीमा पहिरो जान्ला बोलो जान माया गहिरो Tiger Tiger. छ खिचेर लाने अमेरिका खान्छ कहाँसम्म पुऱ्याउनु पर्छ ल मेरो नाम थामबहादुर बिक भन्ने संसारमा जिल्लामा चलेको छ भन्नु थामबहादुर बिक भन्ने संसार यी जिल्लैमा सबै नेता चिनेको मान्छे म छु भन्नु म अहिले म दुःख पाएँ मेरी बुढी मरे म गरिब सानोमा परेँ नि त बुझ्नु मेरो गरेँ एउटा सोल्डर दिएको छ एउटा बत्ती दिएको छ ल नाचे के भन्नु ल म लान्छन् भने म दिन पनि सक्छु म त्यो टेन्सन छैन बुझ्नु म धेरै टेन्सनमा परेको मान्छे छु म धेरै नेताका नेतालाई म छाम्दैछु मेरो नेता भन्ने मेरो बाबुआमा हुन् नेता भन्ने मेरा बाबुआमा म छोरो हुँ उनीहरूको तर मेरी बुढी मरे पनि मेरी बुढी चाहिँ ज्याबाट दुनियाँलाई खुवाएर दुनियाँलाई रद्दा पाएर हिँड्ने के हो मेरी बुढी म त्यसै बसेको मान्छे होइन क्या तर म यस्तै भयो मेरो जग्गा पार्ने छैन भन्छु भने पन्ध्र सोह्र रोप्ने जग्गा छ मन्दिर त त्यहाँनिर मान्छे होइन घुम्तीमा पहिर यो हाम्रो नेतै हो होइन तपाईँ हातबाट त्यो खाजा खाजाको सट्टामा यो भन्नु म केही खान्न तपाईँ हातबाट त्यो म लिने मान्छे नलिने तपाईँ नमस्कार लु नमस्कारले ठिक छ औषधि गहिरीमा खेता कालाउनु माया का हुन्छ बेटा गाई दबारीमा बेटौँला हाकिम ए चौतारीमा भन्नु यो हाम्रो हाम्रो के यो हाम्रो यो कतातिरको हो यो पूर्वेली पूर्वेली नै हो तर के पो हो हामी कुन बेला मली बलबहादुर सिलौडीका बलबहादुर यहाँका चाहिँ नेर्पाका परशुराम यस्ता चाहिँ नेता छ भिरिया मान्छे हो क्या हामी त्यता ठ्याक्दो मान्छे यहाँले फोटो खिच्नु पर्सेले के भन्नु हामीलाई फोटो कहाँ पुगे अमेरिकन साउदी दुनियाँमा हाम्रा हाम्रा बुढी मरे भयो तिमीले छ्यामा मरे नाचेर तर अहिलेका चिउरीबासबाट आएपछि उयो मलाई यो झर्छ म एक्लै छु नि त म के सम्पत्ति नभएको न केही नभएको नागो होइन नि अब औषधि चाहिँ नखानु नि अब औषधि नखानु के माया लाग्छ यहाँ हामीलाई नि पैसा त यिनीहरूले पुर्दैन मलाई नि हो लाइ है यिनीहरूले मलाई होइन र यो हो नि त सिबाट निक्लेको होइन त चुरुक्कै उठाइदिएको है पत्रा